шәуәл айы шәуәл рамазаннан кейін де аллах тағалаға бағынушылықты жалғастырудың ұлы қақпасы болып табылады өйткені кім рамазанда ораза ұстап оған шәуәл айынан алты күнді қосса сол бір жыл бойы ораза ұстағандай болады әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыны мына сөздермен түсіндіріп берді кім рамазан айындағы оразаны ұстаса ал бір айға он айдың сауабы беріледі әрі ораза айтынан кейін алты күн қосса бұл бір жылдық оразадай болады бұл алты күн оразамен сондай ақ парыз оразасындағы жіберілген кемшіліктер де толықтырылады әрі хадисте айтылғандай қиямет күніндегі есеп хисап күнінде парыз амалдарда орын алған кемшіліктер нәпіл амалдармен жабылады осы алты күн оразаны шәуелдің екінші күнінен бастауға болады өйткені айт күні ораза ұстау харам әрі осы алты күнді мұсылман адам шәуәл айының кез келген күндерінде де ұстаса болады алайда ізгі амалдардың ең жақсысы ертерек жасалатыны әрі ол осы күндерді арасын үзбей ұстаса да бөліп бөліп ұстаса да болады бұл мәселеде шариғат кеңдік жасаған ал кімнің мойнында рамазан оразасының қарыздары болса сол мойнындағы жауапкершіліктен құтылу үшін оларды шәуәл айында толықтыруға асықсын өйткені ол өзін болашақта не күтіп тұрғанын білмейді әрі рамазанның қаза оразалары да осы алты күн оразадан бұрын өтелуге тиіс өйткені адам осылай істесе ғана рамазан айының оразасына шәуелдің алты күнін жалғастырған болады бірақ рамазан айының қаза оразасын толықтыру мен шәуәлдің алты күн оразасын бір ниетпен біріктіріп ұстау дұрыс емес өйткені ол рамазан оразасын толықтырмайды алайда шәуәлдің алты күн оразасын әр айдың ортасында ұсталатын үш күн оразамен біріктіріп ұстауға болады некелесудің жақсысы да шәуәл айында орын алғаны айша анамыз аллах оған разы болсын былай деген аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам маған шәуәл айында үйленді әрі ол менімен шәуәл айында жұбайласты әрі аллах елшісінің қай әйелі ол үшін менен сүйіктірек ендеше рамазан айында да шәуәлда да басқа күндерде де аллахқа бағынушылықта болуға тырыс хасан әл басри былай деген расында аллах тағала мумин адамның амалдарының бітуі үшін өлімнен басқа мерзім жасаған жоқ